Вітаю вас, друзі! Знову з вами православне слово. Минулого разу ми з вами говорили про перші слова нагірної проповіді Спасителя, блажені в Духом, бо їхнє Царство Небесне. І ось цих слів починається цілий ряд так званих заповідей блаженств. Ми ці слова добре знаємо. Ми їх чуємо під час служби Божої, під час літургії. Е, заповідями ми ці тези називаємо чисто умовно, оскільки насправді суть заповіді полягає повелінні роби те або не роби іншого. Е, насправді, це є похвали чеснотам або втішні слова праведникам. І от перші, ті, які Господь перечислив до числа блажених, стали саме вбогі духом. Хто і далі в цьому переліку? хто є дійсно блаженовича Господа, хто є по-справжньому щасливим, так скажемо по-сучасному. І такий парадокс виявляється той, хто плаче. Тому що ми читаємо далі: блажені плачучі, як оті утішаться. Зараз плачуть майже всі. Як відомо, багаті теж плачуть. Але чи значить, що вони всі будуть Богом тішені? Що вони всі без винятку сподобляться від Бога блаженства? Ну, звичайно, ні. Ми знаємо, що сльози бувають різними. Є сльози показні, є сльози крокодилічі. Можна плакати за якоюсь маловартою дрібницею. Це все уявні сльози, плач недостойний жалю. Але проте бувають і інші сльози, сльози справжні, сльози покаяння, плач за свої гріхи. Це такий блажений плач, про який Авва Ісаї говорив: якби ми бачили гріхи наші такими, якими вони є, то нас тис би такий сором, що ми не смілися би глянути в обличчя нашим братям віддаючи всім перевагу перед собою, ми вважали би себе гіршими за блудниць. Ті грішать, не відаючи Бога, а ми знаємо Бога і служимо гріхові серцями нашими на рівні з блудницями. Це плач е, очисний, корисний, це плач добрий, мудрий і дійсно блажений той, який в житті своєму прилив покаяну сльозу. Є в Євангелії такий епізод. За три дні до розп'яття, до страждань своїх. Ісус у домі фарисея сподобався такого обряду, як омивання ніг. Але е, унікальність е, цього е, явища була в тому, що ноги омивалися не водою, а сльозами. Це була блудниця в домі фарисея, яка сльозами омивала ноги Спасителю і отирала своїм волоссям. Фарисей же ноги Спасителю не омив, хоча і міг це зробити оскільки за східним звичаєм е, це належало зробити гостю. Е, це якби знак поваги до гостя. І міг це робити не тільки лакий, а навіть і сам хазяїн дому, ну, в залежності від статусу гостя. І тому ця жінка сподобалася почути від уст Спасителя такі слова: багато гріхів і прощено, бо вона полюбила багато. На дні і служб Божих під час Трасної седмиці говориться, що ці сльози були і даром Божим. Є й інші види плачу: Плач за дитиною, яка вийшла на небезпечну дорогу життя, е, плач за розбите кохання, за втрачене щастя. Є плач батьків, що хоронять дитину, є плач вдови, є суди жіночий плач, що спричиняють грубі чоловіки, які зляться, які б'ються, які пиячать, припиваючи не тільки гроші, а й останні домашні речі. Інші плачуть від хвороби, від е, наслідків пожежі, від голоду. От саме вони втішаться, це про них говориться в словах Євангелія. Той, хто орошає свою душу сльозами, той і буде пожинати плоди радості. Можна й плакати без сліз, як колись у пісні співалося Моя душа беззвучна, сльози льот. Отакий беззвучний плач душі. Це такий особливий стан праведника, коли серце плаче, коли воно знемагає від болю, але при цьому зберігається зовнішній спокій. От англійський письменник духовний Честертон е, одного разу сказав: християнин, християнина, говорив він, дуже легко впізнати. У нього часто сум в серці і посмішка на очах. Тут же дійсно таємне все воздасться явним і воздасться сповна. Тому невідпадково під час богослужіння не прийняти е, виражати свої почуття, е, свої емоції, е, чи вони сумні, чи вони радісні. А вже в тому, що це, крім всього іншого, і відволікає людину від молитви іншу. А вже вдома можна дати волю і своїм сльозам, і своїм почуттям. Але тут треба проявляти обережність, оскільки сльози емоційні можуть нам видатися за покаяння, за благодатні. Тому бажано і під час домашньої молитви утриматися від зайвої е, емоційної динаміки. Христос завжди облажає тих, хто плаче, проте Він ніколи не хвалить тих, хто сміється, і сам Він ніколи не сміявся. А от сльозами на очах його бачили після смерті Лазаря. І тому не випадково Він говорив: блажені плачущі нині, яко ви смієтеся, обачі горе вам сміючися нині, яко вас зрідаєте і вас плачете. Чому це так? Невже гріховно сміятися? А як ж так жити? Людина може посміхатися, і вона повинна посміхатися, оскільки чиста посмішка випромінює радість, тепло, доброту. Але тут питання назріває: а чи може ця посмішка перерости у сміх, який так би саме відзеркалював би світло, доброту, радість? Це питання не дуже просте, і воно, мабуть, більше стосується е, психологів. Але як священик може сказати, може. Можливий варіант такого, так би мовити, благородного сміху. Однак, якщо припустити це явище, то воно буде вкрай виняткове в нашому житті, оскільки зараз сміх це скоріше є проявою духовної хвороби. Сміються зараз, зараз усі. І навіть зараз кожен телевізійний канал має свої шоу гумористичні шоу, такі, як, скажімо, сміхопанорама, велика різниця. Сміються зараз всі і навколо, незалежно від віку, від статі, від партійної належності, від займаної посади. Сльози сьогодні ніби під забороною, а сміятися добре, сміятися модно. Гумор став культовим явищем, а це свідчить про те, що людям стало тужно. Жарт по своїй природі не є гріхом. Е, е, е, жарт може бути і корисний. Він може людині допомогти. Скажімо, якщо вона перебуває Е, в якому такому такому смутку, в, в, в стані униння. І як буде християнин радіти, якщо він своїм таким умісним жартом викличе у самої людини радісну посмішку? Головне, щоб цей жарт знав свої межі, бо інакше наша душа забуде, що таке плач, що таке покаяння. І тому давайте будемо один одному посміхатися, радіти, як це нам радить апостол, тільки щоб не забувати про реальний стан нашого духа, про необхідність покаяння і духовного досконалення. Тому що, як говорив святий Єфрем Сирін, мудрій людині плач приємніше за сміх.